Presented by Open Music. जन बहारू तो तैले हो हमरा के तर तो पैले हो जन बहारू तो तैले हमरा के तर पैले जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा कुछ गोरी दुनिया से हटके देख न फेरू कबू पलट के कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कपन में लिपट के बाते आखरी मुलाकात फिर होई नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम रहबना कुछ केहू तहरा पर नौतन को बीस बस हाँ बुझा के भइल है ससबा राइटर सोनू कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसबा জান জইলিবু তু ভুল অবমারি নাহি সুল রবি রঞ্জন জৈসে ঢব না জব দুনিয়া মে হম রব না কুছউ কেহু से कहब ना जब दुनिया सतैले हमरा के तर पहले जुदाई के सपना जब दुनिया में recording studio Maniyari was presented by Apan music music by Ayan कोई बाटे न सहारा का जिंदगी जी के दिल बेचारा भैलू दगबा हो भैलू दगबा के कैसे तेज दी हमार दिल नो मैसेज व्हाट्सएप पर भेज दी दिल में बसनी हो तोके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार दिल में बसनी हो तोहके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार पिटनी हो मरतनी हम जाके कैसे लगेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल <laughs> हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भैया दानी गोरी बड़ी बोरी हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भइल दानी गोरी बड़ी भइल दानी देव सुनील के कैसे बेच दी हमर दिल मैसेज की व्हाट्सएप से तेज दी हमार दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमार दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी Apan music digital recording studio Maniyari वाजा मन लागे नहीं कोई से लवे चलाती माई मोर जाई मोर जाई गिरल चूल्हवे जलाती माई मोर जाई मोर जाई माई सिलावा से कहले रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया कोके इनका कोके इनका कोके इनका माई सिलावा से कहले रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया कोके इनकार मन लागे नहीं कैसे घर जाई हो चूल्हा बेचला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई तीर चूल्हा बेचला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई घर जाई तीर चूल्हा बेचला दी माई मर जाई मर जाई से प्यार हम दिल से रही पहले हो हमारा के छोड़ी दूसरा के साथ कैले हो कैले ओ करा से प्यार हम दिल से रही कहले हो हमरा के छोरी त तो, दोसरा के साथ गईले हो खिल बगिया में अगिया लगा दिहली बीच रोहिया में हथवा छोड़ा लिहली ऐसे निमन बाकी मुझको जाई तीरो छुलबे चला दिमाई मोर जाई मन लागे नहीं कैसे घर जाई तीरो छुलबे चला दिमाई मोर जाई मन लागे नहीं कैसे घर जाई घर जाई तीर चला दी माई मोर जाई मोर जाई आसिको भय के मिलो नहीं के अब सहूर हो कुंदन बाबू लागे पिहली अब महूर हो ध्यान दे माई न तो पी के मर जाए आशिक भय के नहीं नइखे अब सहूर कुंदन बाबू लागे पिहली अब महूर हो रउआ से देव सुनिल दुख सुनावेला आके चरण में और लगावेला अब रोतवे दिल कुछ को তীর ছুলবে চালাদি মাই মর যাই অবর তাবে দিল কুছ কর যাই তীর ছুলবে চালাদি মাই মর যাই মাই সিলাবা সে কইলে রহনি প্যার উ তো ধোকা দেই দেলে দিয়া কখেই না কার মন লাগে নহি কই সে ঘর ई रचुलबे चलाती माई मर जाई मन लागे नहीं कैसे घर जाई तीर छुलबे चलाती माई मर जाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन न्यूज फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईल तू मौसम के जैसे बदल गई पतवानी उनका नया है सहसुबा जिंदा बानी भोले देहिया भइल जिंदा लासुबा भइल जिंदा ला पाके दोसा रख तू मचल गइलू पाक दोसा रख तू मचल गइलू के जैसे बदल गई तू मौसम के जैसे बदल गई रवि रंजन के दिहलो तू काहे धोखा हो बनी हम बचता तब देके तोहे मौका हो देके तोहे जान देव सुनी रवि रंजन चल गु चितरांगद के जिनगी से चल गु तू मौसम के जैसे बदल गलू तू मौसम के जैसे बदल गु जाके दोसा रख फिसल गईलू जाके दोसा रख के ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा presented by Apan music it. मारम गोली रे जे भी गोली रे मारम गोली रे करे जाता रे मोरा मौलिया से शादी रे बड़वा करे जाता रे मोरा मौलिया से शादी रे para तारे मोरा मौलिया से शादी रे कौन सरबहा कर जाता रे मोरा मौलिया से शादी रे मार बोली रे जे भी बोली रे मार बोली रे जे भी बोली रे देव बर्बादी रे कौन सरबहा कर जाता रे मोरा रे Apan music digital recording studio Maniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जान ना हमारा के बना रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान ना हमारा के अपना रहा सुई देती मरे वाला करना बिना हमारा से अपना जल्दी मरे वाला सुनू बिना सुहूरत के अब न सुई दे मरे वाला जन बिना हमारा से अब रहा जान बिना हमारा के अब रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अब रहा सुई देती मरे वाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंट बाय अपन म्यूजिक ऐसन से तुम नहीं डराओ प्यारी ऐसन से तुम नहीं डराओ प्यारी प्यारे के भीख मांगी बन के भिखारी प्यारे के भीख मांगी बन के भिखारी तोहरे कारण भूमि जैसे हम कवारी तोहरे कारण भूमि जैसे हम कवारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी के भीख मांगी कौन के प्यार के तो मांगी कौन के भिखारी प्यार तो मांगी कौन के राजा डीजे राजा बुझलू रवि रंजन के एकदम अनहारी बुझलू रवि रंजन के एकदम अनहारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी ऐसन ती तुम नहीं का हम ते प्यारी ऐसन ती तुम नहीं का हम ते प्यारी प्यारे के भीख तो मांगी कौन के तो मांगी कौन Apan music digital recording studio Maniyari बाजार हाजीपुर वैशाली कर